Biała Prudnicka, widok na fragmenty ulicy Oświęcimskiej jakieś stare domki, ale najważniejsze jest to, że mamy całkiem sympatyczny widok na zamek niestety widok jest pod słońcem.